Bien, pues este es el programa, el, <clears throat> software Complete Anatomy de 3D for Anatomy, que es uno de los más eh, utilizados en, en, docencia y en, estudiantes en tema de, medicina. Y bueno, es muy conocido por toda la, por, la potencia que tiene y por la claridad y, y concreción de, de todos los... Eh, de todos los detalles, ¿no? De, del cuerpo humano y de todos sus tejidos y, sistemas y todo. Y nada, aquí pues me he venido a, la parte de la pelvis, sacroiliaca izquierda, parte anterior, ¿vale? Y lo que he hecho es con esta herramienta que está aquí, que, en la que puedes hacer una herramienta de crecimiento en forma de espolones o de aumento. Le he puesto aquí un aumento, que es este de color rojo, que podemos ver desde aquí si rotamos un poco, podemos ver lo que sobresale de lo que sería el osteocito, ¿vale? Aquí lo podríamos ver. Más o menos le he puesto pues, a un centímetro 1,2, que es lo que sale en, el tag, que sobresale. Y si ahora le añadimos un tejido, que sería en este caso el ligamento anterior, el ligamento sacroilíaco anterior izquierdo, podemos ver cómo sobresale lo que sería el osteofito del ligamento. Y el ligamento ocupa toda esta zona de aquí. Por tanto, yo pienso que el osteofito de alguna manera está, eh, evidentemente, afectando al ligamento. Por tanto, el osteofito no es una causa en sí misma del dolor, pero la causa puede ser perfectamente lo que, el daño que está haciendo en los ligamentos. ¿Vale? Aquí se puede ver perfectamente. Así que ahí está la, mi conjetura. Y aparte también, si luego nos vamos aquí a las capas de tejido y añadimos otra, vemos aquí que también está el ligamento iliolumbar izquierdo, que también podemos observar que engancha esta parte de la apófisis a, a la ilíaca, ¿vale? Y también puede estar afectando porque el dolor es toda esta zona de aquí. Aquí. Y también afecta a la parte que es la parte baja de la, zona lumbar izquierda, que es la que se me carga también mucho. Cuando hago un sobreesfuerzo o repeticiones de algún... de andar mucho, de hacer mucho abdominal, eh, esta zona toda se me resiente y se me resiente en, globalmente en toda la sacroiliaca incluso la parte baja de la lumbar. Así que, teniendo en cuenta todo lo que hay, y si ponemos más capas, ahí ya no, ¿vale? Pero a esas dos que hemos visto, yo creo que puede estar afectando. Ahí está la, la idea.